my way السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد مجید تو میرا یوٹیوب چینل مجید آفیشل مستور سامان کھڑنا ہے اپنا سامان کیا کھڑنا ہے آپ سمیت اے سمیت پہ اے سمیت پہ ایک فوٹو میں پہ تلاج دے بیٹھے ٹھنڈا ہے ٹھنڈا برف رات پہ ٹھنڈا ہو رہا ہے دھواں نہیں آ رہا بس ماشاء اللہ دیکھ ایسا کیا نظارہ آ رہا ہے خوبصورت روڈ کا زبردست آ رہا ہے نا کدھر گیا روڈ گم ہو گیا نا ایک مارکیٹ میں ہے سامان اتارنے کے لیے ابھی بج رہے ہیں رات کے آٹھ ابھی میں کام سے واپس آیا آ کے سو گیا عصر کے بعد آیا تقریباً ساڑھے چار بجے آ کے سو گیا ابھی نہا کے ابھی کھانے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ صبح سے ناشتہ کیا ابھی تک کچھ نہیں کیا ابھی جا کے کھانا کھاتے ہیں پھر آپ لوگوں سے گپ شپ آ کے لگاتے ہیں ان شاء اللہ باہر کا کچھ ایسا ہے نظارہ ادھر کا نظارہ سمجھو جو بھی سمجھو ایسا ہے بس یہ سامان پڑے ہیں باہر ادھر سے بیچتے ہیں اندر بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں جو بھی ضرورت ہوتا ہے وہ اندر رکھ دیتے ہیں جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں پھر ادھر پاپڑ ٹکیاں کی دکان ہے ادھر بولتے ہیں حلویات حلویات کی یہ دکان ہے سامان اتار رہے ہیں چڑھ رہے ہیں یہ بس بھر رہے ہیں یہ سامنے میں ہوٹل ہے اس پہ جا رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے یہ روڈ ہے میں کراس کراس کر گیا ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ادھر سے بھی آ رہی ہیں یہ بھی رات کا کچھ ایسا ماحول ہے ادھر کا ابھی میں جاؤں گا اس میں ان روٹی کھا کے نا پھر آپ لوگوں سے آ کے ملتے ہیں انشاءاللہ ابھی دو دن سے گلے خراب تھے نا اس لیے چائے پی رہا ہوں گرم گرم کیونکہ چائے گلے خراب تھے اس لیے خراب ہونے کی وجہ سے چائے پیے گا نا تھوڑا سکون آ جائے گا نینا نینا ادرک اور لیمون ڈال کے پی رہا ہوں کیونکہ یہ یہ گلا خراب ہے نا اس کے لیے تھی ٹھیک ہے تھوڑا مطلب ہم لوگ اس پہ کھانا کھانے کے لیے ہیں یہ کچھ ایسا مطلب نہیں بس میں کافی ہے شرم مت کرو نا یہ میرا مدیر ہے یہ جدہ سے آیا ہے مدیر ہے نا میرا

بڑا روٹی آئی ہے انشاءاللہ کھاتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں ویلکم ٹو بیک مارکیٹ ابھی ہم لوگ مارکیٹ میں پہنچے ہیں پہنچے ہیں ابھی تھوڑا سا سامان خریدنا ہے ابھی میں آیا ہوں یہ مرئی کا ایک اسیر لینا ہے برت کال والا کدھر ہے برت کال برت یعنی کیا بولتے ہیں ملٹا والا منگا والا منگا والا یہ ہے یہ لینا ہے اسیر ایک اور دوسرا کیا لینا ہے یہ ہے امرود والا دیکھا یہ امرود کا نشان ہے اوپر ادھر بولتے ہیں جوافہ یہ لیمون والا یہ مشکل دودھ جس کمپنی میں کام کیا ہے وہ یہ ہے نادک اس میں کمپنی میں کام کیا وہ زبردست جوس پیتا تھا ادھر میں بھی انشاءاللہ شاء الحمد نے بہت کام کیا ادھر پھر چھوڑ دیا پھر اس کمپنی میں آ گیا اس کے بعد لینا ہے جی ہے تو پاستا وغیرہ ہوگا ان کے ادھر زیت ہے پورا ابھی آئے ہوئے ہیں ہم لوگ آیا مال پہ یہ ماشاء اللہ یہ چاولوں کے ساتھ لائٹ لگا جائے کتنا زبردست لگ رہا ہے آج دیکھتے ہیں شیمپو پہ کوئی ہے پروموشن نہیں ہے شیمپو پہ بیبی ڈرائی پہ بھی نہیں ہے کپڑوں پہ بھی نہیں ہے پورا چیز ملتا ہے اس مارکیٹ پہ کھانے سے لے کر پینے تک پینے سے لے کر نہانے تک نہانے سے لے کر کھیلنے تک یہ ہے نہانے والا صرف صرف یہ ہے شیمپو وہ بھی کپڑے دھونے والا اٹھارہ ریال کا دو یہ منا دن کیا بولتے ہیں اس کو پاکستان میں یا ٹیشو پیپر تیئیس ریال کا پورا بنڈل ایسے والا تیئیس ریال کا کتنا حبہ ہے اندر پانچ پانچ دس دس منا دل نہیں ہے دس میں منع دل زیادہ ہوگا یہ ماشاء اللہ اس کا بھی صحیح آپ سنتالیس ریال کا دو حبہ یہ زبردست ہے ایک نمبر ہے یہ ہے چھیالیس ریال پہ یعنی سنتالیس ریال پہ فورٹی سیون ریال پہ لڑکا نے سامان لے لیا ابھی چاول دیکھنے جا رہا ہے چاول کہاں پہ پڑا وہ چاول لینا ہے سفید چاول ہوتے جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا کچی کچی بانس پر ادھر سفید بولتے ہیں وہ وہ والا چاول لینا ہے اگر ہوگا تو لے کے آئے گا تو پھر لے کے چلتے ہیں ادھر بنا ہوا ہے ٹینٹ باہر بیٹھنے کے لیے سستا ہے اللہ اسی اور پانچ ریال سے مہنگا میں نہیں ہے یہ دیکھو ٹینٹ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جو آج کل یوٹیوبروں کی بڑی خواہش ہوتی ہے باہر جا کے کیمپ لگانے کا اوپر لگا ہوا ہے دیکھو دو سو ریال پہ یعنی پانچ ریال کم دو سو ریال میں صرف یہ ٹینٹ ہے اس کے علاوہ اور چیز آپ لوگ کو خریدنا پڑے گا علیحدہ یہ ٹریول کے لیے ہوتا ہے جو آدمی باہر ٹریول کرنے جاتا ہے یہ چولہا ہے چھوٹا ٹریول کرنے کے لیے یہ سلنڈر یہ بھی باہر کوکنگ کرنے کے لیے ماشاءاللہ کرسی بھی پڑا ہوا ہے فل ڈیور ہے پورا اس کا باہر جا کے آپ لوگ کوکنگ کر سکتے ہیں یہ سوئمنگ پول کے لیے نہانے کے لیے بچوں کے لیے یہ بچوں کے لیے پورا نہانے کے لیے یہ کرسی ہے پورا بیٹھنے کے لیے کرسی بڑا مہنگا ہے تین سو ریال کا بس یہ ٹینٹ سستا ہے اچھا ہے ٹینٹ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ہوا سے بھی نہیں اڑے گا وزنی ہے نیچے ادھر ادھر باندھنے کا بھی جگہ بنا ہوا ہے یہ کوکنگ کرنے کے لیے باہر چولہا ابھی چلتے ہیں دوسرے کی طرف وہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اب یہ آیا ہے کوکنگ کا سیٹ اپ یہ چاول پڑا ہے چاول کتنا چولہا چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ سستا ہے بالکل یعنی پاکستانی ایسا سمجھو ایک لاکھ کا بس سستا ہے پاکستانی سمجھو ایک لاکھ کا ادھر کا ساڑھے ساڑھے ستارہ سو روپیہ اس کے اوپر پتیلا وتیلا نہیں ہے بس ایسا ہے پورا پورا سیٹ اپ بنا کے دیا یہ ہے میں یہ پانی پڑا ہے پورا پاکستان کا یہ سامان لگا رہا ہے ساتھ شیئر کی تھی یہ ٹورسٹ ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں ممکن ایسے لگ رہا ہے تھوڑی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ بنا کے شیئر کر دی ہے دیکھو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویلکم بیک ٹو مارکیٹ ابھی ہم لوگ مارکیٹ میں پہنچا ہوں اور میں نے بعد میں یاد کیا آج میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں مارکیٹ کے بارے میں آج یہ دوسرا کمپنی میں میں کام کر رہا تھا اس لیے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا کے دکھایا پہلے اس میں کرتا ہے بہت کم کرتا ہوں آج اس لیے ادھر کام تھا تھوڑا زیادہ میں نے بولا آج آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں یہ بس میں نے جلدی جلدی اور ٹائم لگایا ہوا اس لیے جلدی جلدی بنا رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا میرے پاس اس لیے میں جلدی جلدی ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر شیئر کر دوں اگر آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ایسی مزے مزے کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اللہ حافظ